Тэнгүү пестан. Монголын агуу хаа тэгэхээр Тэмүүжин бас хувлаг хэлнэ. Мэдээж Тэмүүжин Чингис хаан гэдгээр нь дэлхий мэднэ. Харин ангаргийнхын түүнийг танихгүй гэж би хэллээ. Өөр олигтой хаан өнгөрсөн хугацаанд төр барьсан билүү? Stop it. Get some help. Богд жавцандан бутагдал гэж битгий хэлээрээ Аамс Тэмүүжинг эзэн богд гэж илэрхэ болох хэрэгтэй. Чингис хизээж төвдийн шарын шашны хаан байгаагүй. Тэгээд ч Манер бурхны шашны хуврагч байгаагүй. Эзэн богд шаахын илэгмийн татвал та нар тэгээд яахын ном судранд бодол ундран лаа унтран. Энэ бол миний ихний контент. Сонирхож байвал сонсоод үз. Oh damn. Хаан суу чадаагүй ч хаан суух амбицтай хөөе. Олон талын скилтэй нэг брогийн тухай ярьж өгөө. Түүнийг Түмдийн Алтан хаан гин одоогоос 516 жилийн өмнө төрсөн юм энд тэр Монголын баруун түмэнг удирддаг хан байлаа. Танихгүй бол танилцж ав. Тэр цагтаа мот байлаа. Яасан нэг л танихгүй баачгагийн тухай яриад байна уу? За хөгшөн тухтаа суугаад сонсоод авах зав байна уу? Янам тантаа дэшээ маар. Энэ хуучны кинонд мантхагаас гадна Батмөх даян хаан гардаг хар багаасаа мантхайгийн халамжинд хөвчөж өссөн азтай бро гэдэг. За тэр ч яг уу Алтан хаан гэдэг чинь Батмөх Даян хааны ач байгаа. Бүр тодруулбал түүний хайртгүй Барс улд хааны хоёр дахь хүү байгаа. Сонноос харсан залуу бүрийнхээ зүрхийг намандаг, хорвоо тосгүй үзэсгэлэнтэй ихэр охин дүүтэй байсандаг. Манай брогийн жинхэнэрийг уг нь анд гэдэг байж, яаж яваад алтан болсон юм бүүмэд хамт байдаг байж, мань нөхөрт хаан бол ховд утсан ах гүн бэлгэнч ялгаагүй орцын захирагчл байсан. 1542 онд гүн бэлэг ах нь өвгдээцтэйгээ уулзахаар сансар руу явсан. Түүнээс хойш манай бро баруун төмөнг бараг тэр чигээр нь бадсан Юан гүр мөкснөөс хойш Алтан уургийн олон хүн хаан ор залгсан гэвч хинэнч суу алдраа дуурсах хүчрэг хаан бол чадаагүй. Учир нь баг хаадын задрал ботор тийм боломж олгоогүй. Тэр үед баг хангуудад балаа сонин цол өгдөг соёл тогтсон байлаа. Одоогийн ста шиг эмх замбараагүй баруун солгоогүй цацдаг байлаа. Тэр нь хааны хангуудаа эвдээ найртай байлах мэх зал байлаа. Үнэн дээр баг хангууд бол хааны сэлэм нийл ир байлаа. Тухайн үеийн хаан Манаброд түшээд цэцэн хаан цол өгч байсан. Тэр цагт нэг нэгнээс урууж шарвах нь энгийн үзэгдэл тогтсон ёс байсан. Төд удалгүй сахарт сууж байсан Бод алаг хаан 1547 онд нас барсан. Түүний орыг залгасан дараа сүн гүдэн хаанд манай бро шахалт үзүүлсээр гэгэн хаан цол агсан. Түүний захирч байсан ордос шар мөрний эрэг хав ойрод төвдтэй харилцах бүс байсан. Угийн маркетинг сайтаа хэрсүү смартлаг алтан хааны нэр нөлөө өдрөөс өдөр тэлж байсан. Нэрэ манай бро одоогийн өвөр Монголын нийслэл хөх хотыг үндэслэн барьж байгуулсан байгуулсан бас төвдийн шарын шишнийг Монгол нэвтрүүлж анхны булдын сүм хийдийг бүтээн байгуулсан Автай сайн хааны дэмжлэгтэйгээр хар хоромын ойролцоо Эрдэнэ зуу хийдэгч байгуулсан энэ бүхний цаана насар тун бодлого бий гэхдээ учрын дараа хийлий түр азны за яасан Алтан хаан тухайн үеийн Монголын нийт зэргийн хүчний 4.1-ийг ч хүрэхгүй хувийг захирч байлаа. Гэсэн ч мэн улсыг сандаргаж, уулгалан довтлох бүртээ хаасл хийж, овоо кэшт буцдаг байлаа. 1550 онд цагаан хэрмийг давж Бээжингийн зарим дүүргүүдийг нь галдан шатааж, хориотой ордонд бүгд суудаг банд хаанд илч илгээж үзүүлв шантааж, сүр хүчээ гайхуулна, Мингийн хааны сүнсийг нь зайлуулна. Хөөхий зайлуул тэр Мингийн хаанд Хэмрийн сан тавиул Манай буруу улс төр цэрэг дайны эрдэмт гойд гэдгээ нотлсон магадгүй жаалхүү байхаас нь л түүний энэ чадвар тодорсон тэр нэг ч удаа ялагдаж үзээгүй дайн тулаанд нангиадуудыгч бүтэн бавдаг байсан нүүр тулаад Нөгөө хэд нь уучлаараа ахаа гэж чацаг царайлаад алга болно. Дургуг нь хөргүүл манай буруу бүгдийг нь алах болно. Бээжингийн бүрэг хаан байгуулын найрамдлын гэрээ өвгөн өршөө Худалдаа наймыг зөвшөөрн гэхдээ хаяа төвөгшөөм уухаараа зориг орд юм уу хаашаа юм байж байгаа лалтаан чи бол маш үг гэж шаана харин алтан буцаж очиод бүгсэн дээр нь бүлээн юм одоо яалгамаар байна дарамтласаар байтал өнөөх мин улс бүхлээр чичрэн хожим манжид ялагдах нөхцөл бүрдсэн ингэж л За одоо хамгийн сонирхолтой хэсэг нь Та нарын асуудал, итгэх эсэх нь хүн төрөлхтний баг тэн хагас нь түүнийг мэдэх байх зах цухаас нь. Дээрхийн гигантэн гих тодголтой далаа ламыг энэ ертөнцид танилцуулсан хүн бол манай талынх буддын шашныхантай найзлаад л Монголд сүм хийдэл бариулаад л энэ бүхэн түүний эртнээс сэдсэн уран төлөвлөгөө итгэл бишрлэр өөрийн байр суурь бэхэссэн өргөтгөөл тэр үед ямар сонгуул явагдах биш баг хаадын задрал бутрал хаан сэнтийн өрсөлдөн алтан ургийнхны хагарал бас уурвалт Манай бро 1578 он Төвдийн шарын шашны тэргүүн Ширээдлам Содном жамцыг урьж ин хөөрөлдөж Буддын шашныг чинь би нутагта дэлгэрүүлэх бүх талын дэмжлэг үзүүлээ. Манай монголчууд их төөрөлдөж Чи харин бурхан номын ажлаа сайн хийгээрэй. Сүслэгтэн олны тоо нэмэгдээд ирэхлээр би автай сайн хаантай тохиролцоод чамд хамгийн айлдагч очир дараа далаалам химик алдрыг өргөж алтан тамга өгнөмзээ. Хариуд нь надад байна. Хувлан орыг залгах агуу хаан болох химэн сайн пиар дуулах хэрэгцээ. Гэтэл Содомж амс хөгшөө мань нь гинтэн дүү гэгэний 3 дугаар дүр байгаамаа энийг яах вэ гэж асууж гэтэл мана бро өө наад чинь ёстой амархан чиний өмнөх 2 дүр далаалам хэмээх алдрыг нөхөн оолгож чи 3 дугаар далаалам болчих чи жаахан соогтож ингээд ажил хэрэг сайхан бүтэж мана хоёр зад шоуд За шоуцсан л баг. За одоо бүр сонирхолтой хэсэг нь Мэдээж 3 дугаар далаалам чадар нь тэгээ дөрөвдүгээр далаа ламыг тодруулна. Тэр нь манай буруу Алтан хааны ач сүмэр дайчин хунтайжийн хүү байсан гэвэл яах вэ? Тэгэхээр дөрөвдүгээр далаа лам Монгол хүн байхаас хайчих уу? Далаа лам цолыг тэр бий болгож, буддын шашныг Монголд тод олгож, таалал төгсөн ч түүний хүч нөлөө ачийнх нь хүүг далаа лам болгож, мэн улс руу уулгалан довтолж, урууд нь доройтуулж, цагаан хэрмийг давж Бээжин бүсэлж хааных нь амьдралыг там болгож байсан ийм нэгэн гангстер бро хаан бол чадаагүйч. Монголд байсан юма гэдгийг нотлохыг зорилоо. Дөрөвдүгээр далаалам нээх урт наслааг үлдээ. Магадгүй Монгол хүнийг далааламор тодруулсан дургүй дээ. Төвдийн зарим том лам нар түүнийг хорлсон байх үедээ гэсэн харлаг надад байдаг юмыг яаж мэдхэв дээ. Учир нь түүний үглийн талаарх түүхэн баримт үгүй л дээ. Энэ бол Төмдийн Алтан хааны амьдрал замнарт хийсэн доктор аналистийн шинжилгээ. Анхааран сонссон баярлаа. Таалагдсан бол таалсан гэдгээ сав бас лайк дарж гэрчилдэ. Амжилт броонууда. Peace. Brr, brr. Yeah.